خناكات <laughs> مش قادر مش قادر مش قادر له مش قادر كلهم فاعوا مره واحده يا زلمه زلمه كل بوش انكجت علي ليه ليه شو ضل اسوي اه كله جاهز كله جاهز يا عفو الله 60 فريم تعرف شو بتعرف تعرف شو التعليقه اللي بتصير عندي قاعده تعال نطلع نطلع عفو الله لو تعرف شو التعليق اللي بتصير عندك يعني بس حلو <laughs> حلوة ردة الفعل بس في عنا واحد هون طخ علي ممكن اطلع منور يا زلمة اطلع ماشي اوكي منور اوكي اطلع شكرا اوكي شو بتسوي قاعد شو بتسوي قاعد وين الاشي والله علقت والله علقت والله العظيم علقت والله العظيم